हेलो दोस्तों आज हम सबसे आसान तरीके से बनाएंगे कद्दूकस करके मूली की सब्ज़ी ये सबसे कम लागत में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है अभी हम तेल डालेंगे कढ़ाई गर्म हो चुकी है बहुत ही टेस्ट सब्जी बनती है इसमें बहुत ही कम मटेरियल लगता है बनाने के अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है जल्दी हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब सबसे पहले हम मेथे डालेंगे इसमें एक चम्मच अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है अभी हम इसमें एक चम्मच मेथे डालेंगे एक छोटा छोटा चम्मच अभी इसमें मसाले ऐड करेंगे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार आधा चम्मच स्वादिष्ट सब्जी बनती है बहुत कम लागत में आप ज़रूर बना के देखना इसको सभी मूली जो कद्दूकस की हुई है सभी मसाले में मिक्स कर दिया है अभी इसको दो तीन मिनट के लिए ढक्कन लगा के बंद कर देंगे लिए अभी इसको अभी हम इसको पाँच छः मिनट के लिए खुला ही पकाएंगे ढक्कन ही लगाएंगे जो इसका पानी है वो सूख जाएगा बीच में से ऐसे हिलाते रहेंगे जो पानी है सूख जाए अभी जो जो हमारी सब्जी है वो बन के रेडी हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया अभी गैस को हम बंद कर देंगे अभी हम इसमें हरा धनिया डालेंगे आप हाँ, भी ऐसी सब्जी को ज़रूर ट्राई करना बनाने बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो अगर जी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक थैंक यू